果然多声线的表演形式大受欢迎，又热闹，又彰显功力。达拉崩吧多次登上晚会舞台，卡布勒船长应运而生。不老的爸爸魔性洗脑，如今又诞生了。牛仔很忙，深深在不同发声腔体配合间的切换一直可以的。而且我觉得他 live 直播的切换和男高音音色应用于大叔牛仔音的扎实程度。 相比十二月份的《达拉崩吧》和《不老的爸爸》又进步了，而且这一种发生在这首歌里也是越唱越扎实，最后一遍副歌的扎实音色真的惊到我，质量真的太高了。深深在头声切换强混声的表现愈发成熟丝滑，十拿九稳，毫不费力。头声和强混用到的肌肉和腔体有很大不同，瞬间调整还能保证音高和发声质量。 是非常专业的表现，这项牛批的技术在《大鱼的天堂》一举惊艳后，又成为深深的拿手绝活之一。所以，江湖蜜之音成为了翻唱射手深深的少女音愈发的可爱了，甚至比歌手达拉·崩吧的少女音还要再纯细一些，但完全没有出现声音憋或者卡的现象。想要把声音变细变锐利，是要将发声位置前移的。 深深对于鼻腔共鸣腔体的运用非常到位，春晚舞台就完美诠释了深深对于民族、美通和流行三种不同唱法的驾驭能力。深深真的是百变歌手。作为一个迷子，虽然已经看过他的许多舞台，但崭新的舞台出现时，还是忍不住惊叹：深深的百变不止在于他可以模仿多种音色。 还在于它能在同一音高任意调整腔体共鸣的比例，发出不同音色和音量的声音来。很多人说 A 四 D 五是深深的黄金音域，是他的杀手锏，我深以为然。这一区域是很多女生的换声区，是很多男生集卡的重灾区，而深深可以在这一段音域内任意变换音色并控制音量，他真的做到了很多人都难以做到的事。何况。 在强调个人特色的流行演唱中，他的童声音色本就是超强的杀手锏。单从唱功上讲，其实已经可以说是炉火纯青。作为一位歌手，周深在我的听歌列表上是很难找到一个相似的人的。他最吸引我的就是多变。说一下心路历程吧，我个人听过《欢颜》，但是不喜欢这一首歌的曲子。 贝加尔湖畔又很难全方位的展现他的技术，所以一直到后面《Time to Say Goodbye》入坑，当时其实很抗拒他唱短线条的歌，直到看了《达拉风吧》。其实歌手会过气的重要原因就是没有办法变化声线，一位歌手的上限就是自己这种类型的极限。多声线演唱本来对于大多数歌手来说就是不可能的事情。 但是从两千零一十四出道至今，他还有一些技法与手段并没有完整的使用出来，例如男高音、主打律动的歌、欧美风、sexy 系列等。这种音色与曲风变化不仅给人新鲜感，也让我思考他是不是咱们传统意义上的歌手。我不否认他本音偏童音这一点，但是目前就我所知。 世界范围内有集合男高、女高两种声线，低音也极其好听，并且能用低音讲好故事，例如“忘我在这里挺好”等。演唱技术涵盖流行、美通和民族的，仅此一位。而在不同的文化与国度，在我们逐渐变化的思想思潮影响下，周深的就是最值得发掘的一位。个人觉得他目前不需要一个明确的类别，因为这就是高晓松老师。 所说的“大而整”的境地，而且也标志着一位歌手上线的到来。有人说，他就应该唱《Rubia》，听我说，《胡同少年志》、《同愿得一心人》，这种才是除了他，换一个人就不是这种感觉的歌。我个人觉得他作品的烙印太深了，很难有人翻唱的超越他，最多就像合唱版大鱼》做到水乳交融。 他这种鲜明的个人色彩，已经可以说是最好的证明了。周深的新歌你听了吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。